Salutan a tui, jen ivo dia via dio. Do, anue, mi volas comenzi per canale Gista Tigo, char facte, estas mutega da tempo, ecte mi faris mian lastan kanalan Gista Tigo, do, jen gi. Anue, dankegon al vi, precipe tui al vi, kiu YouTube in commentoin. Vi ne povas imagi kio mute via commentoi felicigas min kiam mi povas legi ilin. Char facte, mi faras mian videoblogoin kai kurusoin, ne facte, ne facte, kurusoin, kurso in set lezioni am um, nokte anta ol mi en litijas kai kiam mi finas la lezionon au videoblogon, mi simple al shutas gin al youtube kiam mi dormas sed kiam mi vekijos mi povas vidi vi en komento in kai inter es das inte kai du deck komento chiu matene kai gi la play bona maniero po de komenci vi tagon chat fakte la play parto de vi komento es tre fable kai interesse sed kelka el vi fakte es katsu cazzulai, grandai cazzulai, sed la plei pato el vi estas tre affablai. Trie! Unu el vi diris au recomendis che mi faru mia in videoblogo in kai lezione in lauzerta sinsekvo char fakte li pravas antau nun mi ciam faris mia in uh, videoblogo in kai lezione in lau place eble dimanche mi farus uh, um, videoblogon au eble lunde mi farus uh, per la mondo de militato mi ne sias mi simple faris lau place do post nun mi provos sed mi ne acceptas chumi successos mi provos fadi gin la certa sin do la sin sequo di manche mi fados um, video ludon kai compadenable lezion um, lunde mi fados esperanto videoblogon blogon uh, mi fados um, de nove videoluton. Uh, Mercrede mi faros um, videoblogon, sed en la angla. Uh, jaude mi faros videoblogon uh, en Esperanto de nove. Uh, vendrede mi... Fi... Vendrede? Yeah! Vendrede <laughs> mi faros um, videoludon de nove. Uh, kai sabate mi faros tion kion mi volos, char fakte estas mia kanalo, kai mi povas havi almo unu Uno tagon. Ču ne? chune, ne? la raconto de ci tiu videoblogo. Do, chitiu raconto um, comencis antau eble sep iadoi ciam mi ancorau estis en la armeo do tiu tempo tempe mi fakte estis in la armeo jam tri jado in mi supposas do uh, mi memoras ke mi lodges ankara en sidneo kie mi nun situas, sed tiu tempe mi devis viaggi al no de parto de kvinslando uh, por de tiu kiu ne sias kvinslando estas granda stato en la no de parto de australio kam mi viaggis tien uh, por pato preni en simulita batalo con um, soldatoi el usono cae brituio. Cae, ciam mi alvenis, mi devis logi en tendo dum eble tri monatoi, cae ni logis en tre tropica loco, gi, gi presca ciu tage <laughs> pluvegis. Do mi logis en tendo con celcae aliai soldatoi, cae ni pato prenis en citiu grandega simulita batalo. Cae, ciam mi logis en ĉi tiu tendo, kiel eh, kiel mi jam eh, diris, ĝi pluvis multege kaj ĉiutage. Kaj mi dum tiu tempo estis servil administranto, do mi devis administri la servilojn ehm, en simulita situacio. Do la serviloj kompreneble devas resti sekaj. Ili ne povas esti malsekaj aŭ kompreneble kompreneble ili ne bone funkcios. Do, mi logis, eh, mi dormis, mi <laughs> ne vere loĝis, mi simple estis. Um, mi dormis in unu tendo, kai mi havis kun mi teko komputilom. Um, kai en la alia tendo, kiu estes iom pli granda, estis la serviloi kiu ni devas uzi kai administri dum nia tempo en citiu um, simulita batalo. Char ni fakte um, logis en la mezo de la arbado. Kai mi modus ke unu matene mi vekigis kai mi am um, connectis uh, mi an computilon alla serviloi per drato qui estis in mia am um, tendo kai mi faris ion kai tiam subite um, la connecto inter uh, mia teco computillo cae la servilo simple rompigis, cae mi provis fero in per la computillo por ripari gin, sed mi ne povis compreni cio ocasis, do mi controlis la bluan dracon cio estas en la malantao pato de la computillo, cae cio shainis giuste, do mi alidis al mia tendo, cae iris alla alia tendo, cae ciam mi en idas gin, <laughs> vi ne povis imagi cion mi dividis. Mia servilo deves esti en la mezo de la tendo, pur simple protecti la servilon de la coto, char compreneble la tero estas malseca seca, ciem pluvegas exterre, do, eh, cae la aquo simple influas en la tendon, do, la servilo devas esti iom levita super la tero. Do, kutime, mia servilo estas en la mezo de la tendo, um, sed, cifue di facte ne estas di estas tre proxime al unu angulo de la tendo kai gi iom post iom movijas sur la koto kai ili movijas tiel eh. Ciare <laughs> estes tio mutege da aquo influante um, uh, influante en la tendon che la servilo simple commences movigi el la tendo. Do mi, cae celca el miei um, collegoi, cae um, collegai soldatoi, deves rapide pushi la serviloin um, alla mezzo de la, tendo, cae tiam ni deves enmeti cercau gi uh, um, stangoi per por que gi ne povas movigi. Sed es, estis iom amusa, char, kiam mi peripensas gin, uh, mi mam... <laughs> Mi ne, mi ne sias kiel bone clarigi la situacion al vi, sed simple imago, ke vi en idas tendon, kai vi attendas ke la servilo estus recte antau vi, recte antau vi, sed gine estas tie, kie gi estas, kai kiam vi cerca rigatas, vi vidas ke la servilo facte movigis de tie al tie, <laughs> kai simple um, nagas sur la, la coto. oh, <laughs> yes, mi sias ke ne esas la plei bona raconto, sed ciam ciam mi pensas pri gi, gi ciam amusas min, do eble, eble gi amusas vin, eble mi ne sias, eble vi ne estas tiel facile amuzita, sed ne gravas, ne gravas. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj albonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la volonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin. Kai mi kissos vin. <laughs>